Eng baxtli mamlakatlar reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston 54-o'rinda. Har yili 20-mart kuni nishonlanadigan Xalqaro baxt kuni munosabati bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyodagi eng baxtli mamlakatlar nomini e'lon qildi. World Happens Report reytingda ketma-ket 6 marta 1 o'rinni Finlandiya egalladi. 2 o'rinda Daniya va kuchli uchlikni Islandiya yakunlab berdi. Isroil 9-o'rindan bu yil 4-o'ringa ko'tarildi. Yuqori 10 talikka Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya, Shveysariya, Lyuksemburg va Yangi Zelandiya ham kirdi. O'zbekiston 137 davlat orasida baxtiyorlik bo'yicha global reytingda 50 to'rtinchi o'rinda qayd etildi. Rossiya o'tgan yilga nisbatan 10 pog'onaga ko'tarilib, 70-o'rinni egalladi. AQSh 15-o'rinda, Fransiya 21-chi, Buyuk Britaniya 19-o'rinda, Ukraina 92-o'rinda. eng baxtsiz mamlakatlar sifatida burkina faso nabibiya turkiya gana pokiston va niger qayd etildi birlashgan millatlar tashkiloti 2012 yildan beri har yili jahonning baxtiyorlik darajasi hisobotini e'lon qiladi reytingni shakllantirishda aholi e, jon boshiga yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlari mamlakatda o'rtacha umr ko'rish davomiyligi fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ularning fuqarolik erkinliklariga rioya etilishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, mamlakatdagi korrupsiya darajasi hisobga olinadi.